facilitat les darreres hores i havent-nos reunit totes les famílies de la PAC de Sabadell, ha arribat l'hora de comunicar a la ciutat i a la resta de companys de lluita la, la següent resolució. Després d'aquestes tres llargues setmanes d'intenses mobilitzacions, la posició que el BBVA ha fet pública en el darrer comunicat suposa un gir de 180 graus respecte a les posicions que el banc plantejava abans de l'ocupació de l'entitat. Si per una pràctica totalitat dels casos el BBVA sempre es limitava a reclamar els dos habitatges i deixar pendent el total que corresponia a l'aval, després de 18 dies d'ocupacions, després de 56 oficines, oficines bloquejades... d'entrada no només per les famílies, sinó per els col·lectius organitzats d'aquesta ciutat i de totes les parts, podem afirmar a hores d'ara que això... <coughs> Perdoneu, eh, perquè m'emociono. Sigui, sigui! Podem afirmar a hores d'ara que això no serà així en cap dels 10 casos plantejats. En adoptat el compromís literal de treure els avals en cinc casos i en la resta no deixar cap aval com a garantia hipotecària per cap préstec vinculat al primer habitatge. Això, això impossibilita que el banc es quedi cap, de, cap habitatge ni de l'avalista i sobretot en cap cas dos habitatges. És per això que hem convertit la manifestació d'avui en una concentració massiva de suport i de celebració. Uh! el BBVA després d'aquests dies de lluita és que tothom, que tothom entengui que lluitant ho podem tot i per això ha fet tot el possible per comunicar-se individualment amb les famílies i amb el consistori, negant a la PA la qualitat d'interlocutor vàlid que després de 23 dies la, de, la decisió d'ahir d'assumir la darrera posició del banc com a una clara victòria es prengués, com sempre, en una assemblea de totes les famílies demostra fins a quin punt aquesta estratègia del banc també ha fracassat estrepitosament. A més, també hem de celebrar que el banc estigui intentant comunicar-se amb interlocutors d'altres parts per informar sobre la voluntat de resoldre altres casos que també estaven molt encallats. Com vam dir, com vam dir des del principi, una victòria per a aquests casos seria i és una victòria per tot el moviment. I ho serà sempre que tinguem clar que si ens toquen a una, ens toquen a totes. nosaltres i les nostres profundes conviccions de justícia i no la legalitat o la por al seu jantatge. El límit, companyes, és el cel. Vinga. En clau interna i de reforçament del moviment, la victòria no pot haver estat també més clara. No només sortim més reforçats i units, sortim absolutament admirats amb la solidaritat mostrada per aquestes 10 famílies que lluny de prendre les decisions exclusivament en clau personal, han i hem entès, com sempre, que no hi ha res més imprescindible i satisfactori que la lluita col·lectiva, ni res més frustrant i erroni que voler remar sols en aquest oceà de barbàrie que és aquesta crisi capitalista. Bravo! associacions, organitzacions sindicals i veïnals i especialment a totes les parts de l'Estat i a tot l'anticapitalisme local, el suport constant durant aquests dies, sense el qual ens hagués estat impossible arribar tan lluny i sense el qual ens serà impossible arribar fins i tot molt més lluny enllà les nostres pràctiques desobedients en el futur. Només lluitant tenim futur. Sí que es pot. Sí que es pot. per això ens han volgut separar, per això han enviat i s'han gastat diners amb notaris per anar a buscar les famílies per separat a casa seva, per això els han trucat 17 vegades a cada una de les famílies per dia, i han preferit, per no sentar un precedent i que això sigui una victòria per totes les parts, com ara una companya també us explicarà, que també li han retirat els avals fa escasses hores, que ho sap i està supercontenta, per no sentar aquest precedent han preferit inflar d'assegurates totes les entitats de Sabadell, inflar d'assegurates les entitats del país, gastar-se pasta traient pintura de les, de les oficines, netejant cartells, perquè tota l'esquerra organitzada i tots els moviments socials i les parts d'aquest estat han encartellat sistemàticament totes aquestes llits, totes les oficines del BBVA. I això els ha fet molt mal. Eh. No més, només una cosa, abans de passar el micro a algunes de les famílies i també algú més que hem dit que estaria bé que ho expliqués i, i seguim. Eh, sí que volem dir una cosa i fer un advertiment. Eh, celebrem aquesta posició avui perquè en tots els casos, en els 10 casos, suposa un salt qualitatiu importantíssim respecte a la proposta que hi havia sobre la taula abans que comencéssim les negociacions. Un salt qualitatiu impressionant fins al punt de que en cinc casos hi ha el compromís de que es treguin els avals sense cap tipus de condició i en els altres les condicions econòmiques són prou bones perquè, com hem explicat, no hi hagi cap pèrdua al segon habitatge, etc etc. Per tant, són condicions bones. Però, insistim, no tenim un acord escrit del banc fins a aquesta hora. Per això ha sigut una situació tensa fins ara per decidir si es convocava Blamani o no, perquè el banc no ens reconeix com a interlocutor. Aquesta informació la tenim via un comunicat que ha fet el banc a premsa i via informació i comunicacions que s'han mantingut amb l'Ajuntament de Sabadell, que ens han fet, en aquest sentit, d'intermediadors i ens han anat passant la informació. Per què diem això? Perquè avui estem molt contentes i perquè en la fórmula que s'ha exposat la solució insistim, gràcies a la mobilització, gràcies a totes les pas, gràcies a tot el que heu fet, tota la gent que s'ha quedat dormint, tots els col·lectius de l'MPS i tota la gent que ha estat donant suport, ara els llegirem. Debo, em deixes el full? Igualada! Sant Boi! Castelldefels! Santa Coloma de Gramenet! Ripollet! Canovelles! Canovelles! Osona, Hospitalet, Bages, Terres de l'Ebre, Mataró, Barcelona, Badalona, Terrassa, Tordera, Castellà del Vallès, Barberà, Montcada, Trem, Badia, Garraf, Berguedà, Madrid, ¡Eh! oficina de vivienda de Madrid, ¡Eh! vivienda centro